مستمتعة لأسباب كتير قوي لأن آخر مرة رحت فيها كلمة حيوانات كان عندي تسع سنين تقريبا فتجربة حلوة عشان كده كتبت لكم على الانستجرام انها تجربة غريبة بالنسبة لي الله داخلين على الغزال لا محمود تعال يلا روح روح روح يلا روح هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي ايه يا عطار؟ هي عذاب لا ما هتقول ازاي بقى؟ كده ما قبل ما تحطها قربي نفسك بس منه على قد تعال تعال جاي لك اهو جاي لك اهو قلب جري اهو جاي لك اهو رهيبه عندنا اه تعال هنا محمود لا لا لا لا ما تسيبوش اه تعال عايز بس مننا صغننه يا بس يا حمود صغري يا والله صغري على لا لا لا خلي بالك انت

اذا كنتوا سامعيني كويس ولا لا بس يا جماعه فعلا الكلام اللي انا كتبته لكم على الانستجرام مهم جدا ما تهملوش نفسكم ما تهملوش روحكم ما تشغلوش في الشغل وفي الحياه اخلقوا لنفسكم وقت تقدروا تستمتعوا بيه حتى الوقت ده الربع ساعه اللي بتروحيهم للكوافير استمتعي بيهم جدا عشان هيفرقوا معاكي في يومك وفي حياتك كلها ده كان اخر الفيديو اتمنى ان هو يكون عجبكم اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد واسيبكم دلوقتي تستمتعوا بالمنظر ده